ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير كل سنه وانتم طيبين يا ريت الضغط لايك وتشيروا للقناه على اوسع نطاق واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك تعرض اليوم السيد البدر فرغلي لوعجة صحية نسألكم الدعاء بالشفاء له رجل المهام الصعبة والمحب لأصحاب المعاشات على كل ما بذله من مجهود على الظلم والقهر من أجل أصحاب المعاشات ونسألكم أيضا الدعاء للسيد نائبه الخاص بارك الله له وللجميع كان هذا هو الخبر لعلم سيادتكم به بأحوال الحالة الصحية للسيد البدري فرغلي أدام الله له العمر والصحة والعافية نرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد دمتم لنا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته